жылдыргычтуу реостаттын түзүлүшүн карайлы бул реостатта керамикадан жасалган а цилиндрине никелин зымы тыгыз оролгон зымдар бири бирине тийишип турганы менен токту өткөрбөйт анткени зымдар ток өткөрбөс материал акалин менен капталган оромдордун үстүндө металл б өзөкчө бекитилген ал боюнча металл пластинка жылып жүрөт пластинкалар оромдордун эки капталына кысылып тийип турат пластинка менен оромдордун зымдарынын тийишкен жеринде сүрүлүүнүн натыйжасында акалин изолятору сыйрылып түшөт чынжырдагы ток оромдордон жылып жүрүүчү пластинкага пластинкадан өзөкчөгө андан биринчи клеммага берилет с биринчи жана д экинчи клеммалар аркылуу реостат электр чынжырына бириктирилет жылып жүрүүчү пластинканы өзөкчө аркылуу кыймылдатып зымдын узундугун узартып же кыскартса болот өткөргүч узарганда анын каршылыгы дагы көбөйүп ток күчү азаят ал эми өткөргүч кыскарганда каршылыгы кичирейип ток күчү чоңоет демек чынжырдагы ток күчү жөнгө салынат